Казино, блядь! Бам! Сука! Блядь! Нахуй! Я тут притаился! David. Launching smoke. пошел нахуй. На немчик. А почему проблема? Easy peasy lamb. Хуй тебе понял, блять, я не пирожок, ебать. Поэтому, да. Кому кажется, одной? вы же Ой, блядь, ёпаный в рот. Что делать, я обосрал. Бак. Отбой! Пошел нахуй. Как надо дать играть? ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блин. Какой же я охуенный.